Сегодня я подготовила для вас высокоинтенсивную тренировку HIIT. Эта тренировка подойдет только для среднего и высокого уровня подготовки. Поэтому, если вы новичок, то, к сожалению, эта тренировка вам сегодня не подойдет. Найдите на моем канале что-нибудь попроще. Для тех, кто все же решил, что эта тренировка для вас, я предлагаю вам три блока по 10 минут работы, между которыми будет 1 минута отдыха на воду и расслабление, но не сильно. Поэтому на протяжении этих 10 минут мы с вами чередуем силовые упражнения и кардио. Кардио упражнения меняются каждые 5 минут. 4 силовых упражнения с вами пройдут всю тренировку. Поэтому запоминаем их на первом блоке и дальше повторяем. Ну что, готовы? Берите себя в руки и делитесь потом своими комментариями. close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us dance through the highways Till my shadow turns to sun rays And I close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever try